سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ خۆشەویستان خۆشحالم کە بە ڤیدیۆیەکی نوێوە هاتمەوە لاتان لە ڤیدیۆ ئەمجارەماندا باسی ئەپلیکەیشنێک دەکەم کەوا بە خۆم دروستم کردووە دەتوان پێوە فێری سێ زمان ببن زمانی ئینگلیزی عەرەبی تورکی بە شێوەی خول بە شێوەی خول دەتوانن فێر ببن و ئیشاڵا لە ماوەیەکی تر پەرەی پێدەدرێتن دەتوانن چاتیش بکەن و هەروەها پۆستیش بکەن لە ناوی و ئەویش هە بڵاو دەکەمەوە بەس بیرتان نەچێ سەبسکرایبی کەناڵەکە بکەن یاخود فۆلۆی بکەن بۆ ئەوەی لە ئەپدەیتی نوێ ئاگادار بن بەڕێزان سەرەتا ئەو لینکەی کەوا دامناوە جا لە کۆمێنتە یاخود لە دیسکریپشنی یوتوبە گۆگڵ چروم دەکەنەوە لێر کوانە کۆپی دەکەم پێیس دەکەن بۆ کەسانێک کەوا نەیزانن داونلۆدی دا دەگرن وەک دەبینن داونڵۆد وەک دەبینن بەرنامەکە داونڵۆد بوو ئێستاکەش با بەرنامەکە بکەین و بزانین ڕووکاری چۆنە فەرموون ئەوەش ڕووکاری بەرنامەکەیە نوسینی تێبینی دەربارە ڕێکخستنەکان بەڵام ڕێکخستنەکان کارناکا لەبەرئەوەی ئەو بەرنامەی کەوا پێوەی دروستم کرد هەندەک کێشەی بۆ دروست کردم بۆ نمونە زمانی ئینگلیزی زمانی تورکی دەوێت زمانی عەرەبی دەوێت بەهەموو شێوازێک لێکۆیان دەتوانی فێر ببیت ئەو کاتەو هەموو کاتێکتان ئەو شاد بەهیوای سود بۆ گشت لایەک خواتان لەگەڵ.